हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन मेरे चैनल में आपका स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल एजुकेशन देता हूं और सारे ही वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से डायरेक्टली ली जाती है ऑथेंटिक होती है वेरीफाइड होती है आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं आप लोगों की डिमांड पे आज हम बात कर रहे हैं हीमोरॉइड्स पे पाइल्स पे बवासीर पे इस टॉपिक की बहुत डिमांड है बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा उल्टी सीधे इलाज बताए जाते हैं लेकिन ये बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों आज इसको हम सिंपल वे में समझाएंगे सो आइए शुरू करते हैं अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों हीमोरॉइड्स पाइल्स बवासीर बेसिकली और कुछ नहीं आपकी खून की नसों में सूजन है आपकी ये खून की नसें जो हाथों में कभी कभी सूज जाती हैं ऐसी ही खून की नसें आपके लैटरिन के रास्ते में है नीचे आपके एनस के जस्ट अंदर आपके एनस के अंदर खून की नसें होती हैं और ये खून की नसें उन लोगों में सूज जाती हैं जो लैटरिन में ज्यादा जोर लगाते हैं राइट कॉन्स्टिपेशन हो स्ट्रेन करते हो बहुत ज्यादा देर तक लैटरिन में बैठे रहते हैं या किसी को अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो सो so, बहुत सारे कारण है लेकिन अल्टीमेटली हो यही रहा है कि आपके लैटरिन के रास्ते में आने वाली जो खून की नसें हैं वो सूज गई हैं फैल गई हैं और सूज के उसके साथ जो उसके ऊपर का टिश्यू है वो भी सूज गया है तो यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ और ये बहुत कॉमन है बहुत लोगों में होता है और जब भी आप कोई भी एनस मतलब वहां पे प्रेशर ज्यादा लगाएगा किसी भी तरीके का तो ये हो सकता है राइट प्रेगनेंसी में भी ये हो सकता है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने से भी ये हो सकता है दोस्तों बवासीर जो हीमोरॉइड्स हैं बेसिकली दो प्रकार की होती हैं ये आपके एनस जो आपकी लैट्रिन के रास्ते हैं उसके या तो अंदर हो सकती है अंदर रास्ते में कहीं पे जो खून की नस है वहां पे सूजन आ जाए तो लैटरिन के रास्ते के अंदर नीचे नीचे सूजन आ सकती है या फिर ऊपर कहीं जाके सूजन आ सकती है और या तो लैटरिन के रास्ते के बाहर ही बाहर में सूजन अंदरूनी सूजन बाहर बाहर में आ सकती है सो so, इसका मतलब क्या कि अंदरूनी होगी तो इंटरनल हीमोरॉइड्स और बाहरी होगी तो एक्सटर्नल अंदरूनी फिर अंदर से क्या होगा वो सूजन आएगी तो वो लेटिन के रास्ते के अंदर सूजन जैसे ऐसे बनते जाएंगे और वो सूजन फिर लटक लटक के नीचे आ सकती है लेटरिन के रास्ते के बाहर निकल सकती है आपको गांठ जैसी सूजन दिखेगी लेटरिन के बाहर जो हाथ से महसूस भी होगी राइट तो ये इसे प्रोलैप्स कहते हैं जब ये सूजन जो नसों की सूजन और उसके आजू बाजू का जो टिश्यूज है ये टिश्यू की सूजन इतनी बढ़ जाती है कि बाहर निकल जाती है तो इसे प्रोलैप्स कहते हैं इंटरनल हिमोरॉइड्स प्रोलैप्स करते हैं और इसी वजह से जब ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो घर्षण सूजन लैटिन सकत आना उसकी वजह से इसके ऊपर रगड़ रगड़ के चीरा भी पड़ सकता है एवरेजन हो सकता है छाला पड़ सकता है इसके ऊपर से ब्लीडिंग हो सकती है तो ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है राइट और दूसरे प्रकार के जो हीमोरोइड्स हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब लैटरिन के रास्ते के बाहर बाहर बाहर जो चमड़ी है चमड़ी के अंदर भी खून की नसें हैं वहां पर भी खून की नसों में सूजन आ सकती है वो फिर बाहर बाहर में गांठें बन जाती है ये गांठें जो हैं आपको मुश्किल होगी फिर लैटरिन के रास्ते को साफ करना लैटिन के रास्ते को पूरी तरह से ये भर देंगी गांठें जो है सूजन सूजन सूजन होके पूरी भर सकती हैं तो मुश्किल हो जाएगा उस एरिया को क्लीन साफ रखना और आप इस नॉर्मली इन सब चीजों में दर्द नहीं होता ना ही अंदरूनी ना ही बाहरी हिमोरॉइड्स या पाइल्स बवासीर में दर्द नहीं होता लेकिन ये जो बाहरी हिमोरॉइड्स है उनमें क्लॉट आ सकता है खून का क्लॉट आ सकता है अगर कहीं उनमें खून का क्लॉट आ गया तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोस्ट एक्सटर्नल हिमोरॉइड ये फिर बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है इसमें फिर बहुत पेनफुल होता है और ब्लड कॉर्ड में खाला भी पड़ सकता है ऑपरेशन की तुरंत जरूरत भी पड़ सकती है right so normally haemorrhoid piles बवासीर में दर्द नहीं होता आपको क्या सिम्टम होंगे फिर जब तक के क्लॉट ना आए तब तक दर्द नहीं होता क्लॉट आएगा तो दर्द होगा वरना थोड़ा बहुत सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपको बिना दर्द के लाल रंग का खून आ सकता है लैट्रिन के पहले या लैट्रिन के बाद और इचिंग हो सकती है लैट्रिन की एरिया में रेज उस एनल रीजन में एनल एक हो सकता है दर्द हो सकता है वहां पर स्पेशली जब बैठ रहे हैं अगर बाहरी सूजन है बाहर निकल रहा है कुछ तो उस पर बैठेंगे तो दर्द होगा उस तरीके का बैठने वाला दर्द हो सकता है या फिर लैट्रिन पास करते समय दर्द हो सकता है या फिर जब बाहर आ रहा है तो आपको वहां पर लंप दिख सकता है लंप फील हो सकता है तो अगर इनमें से कुछ हो रहा है तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए राइट डॉक्टर के पास जाइए इसके लिए बेस्ट डॉक्टर होते हैं surgeon general surgeon general surgeon आपका चेकअप करेंगे चेकअप में वो देख के ही बता देंगे कई बार कि हीमोरॉइड है और एक्सटर्नल हीमोरॉइड तो देख के पता चल जाता है इंटरनल हीमोरॉइड जो होते हैं उसके लिए फिर वो चेकअप करते हैं अंदर से फिंगर एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या फिर खोल के देख सकते हैं एनोस्कोपी होती है सिग्मोइडोस्कोपी होती है अंदर एक छोटी सी दूरबीन डाल के देख सकते हैं तो ये सारी चीजें करके कंफर्म करते हैं कि आपको भाई हीमोरॉइड ही है अब पता चल गया आपको हीमोरॉइड है पाइल्स है बवासीर है तो अब करना क्या है भाई सूजन है खून की नसों में सूजन है आपको और कोई बड़ी बीमारी नहीं है हाँ अगर लिवर में सूजन थी लिवर की खराबी की वजह से ये हुआ है तो लिवर को ठीक करना पड़ेगा फिर बड़ी बीमारी है वरना कुछ नहीं वरना फिर ये सिंपल सूजन है आपको अपनी आदतें सुधारनी है और क्योंकि नसों में सूजन आई हुई है तो नसों में सूजन कम करने के लिए आपको ऑब्वियसली जहां सूजन है इन्फ्लामेशन है रगड़न है जलन है इसको कम करने के लिए दवाई लेनी पड़ेगी दवा में सबसे पहले जो दिए जाती है अगर सूजन ज्यादा है रगड़न ज्यादा है तो फिर कॉर्टिसोइड कॉर्टिकोस्टीरोइड की क्रीम आती है वो दी जाती है सूजन और दर्द कम करने के लिए राइट और दूसरे तरीके की क्रीम दी जाती है हिमोरॉइड क्रीम जो कि होती है बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक टाइप होती है लिडोकेन की ये क्यों दी जाती है ये दी जाती है कि आप हर बार लैटरिन के पहले 15-20 मिनट पहले इसको अंदर से लगाइए और फिर लैटरिन जाइए इससे क्या होगा आपको दर्द नहीं होगा और तीसरी सबसे जरूरी चीज दी जाती है स्टूल सॉफ्टनर स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटिव इसका उद्देश्य होता है आपकी लैटरिन को पतला रखना पतली लैटरिन रगड़ के नहीं जाएगी दर्द नहीं होगा सूजन नहीं होगा ब्लीडिंग नहीं होगी इसलिए लैटरिन को पतला रखने के लिए स्टूल सॉफ्टनर लेना पड़ता है और स्टूल सॉफ्टनर जितनी जरूरत पड़े उतनी लेनी होती है धीरे धीरे बढ़ाना होता है ताकि लैटरिन जो है नॉर्मल से थोड़ी सी पतली आए बहुत ज्यादा सख्त ना आए आपको स्ट्रेन ना करना पड़े आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो ताकि हिमोरॉइड बढ़े ना ठीक और क्या कर सकते हो मान लो आपको इचिंग हो रही है खुजली हो रही है खुजली हो रही है तो वहां पे क्रीम लगानी पड़ेगी Lacto Calamine clean witch hazel clean cotton से लगाइए और कॉटन की अंडरवेयर कॉटन के गारमेंट अंडर गार्मेंट्स पहनिए और टॉयलेट पेपर अगर इस्तेमाल करते हैं तो टॉयलेट पेपर की जगह बेबी वाइप्स इस्तेमाल करें कोई भी परफ्यूम वाला कलर वाला टॉयलेट पेपर ना केमिकल वाला टॉयलेट पेपर ना इस्तेमाल करें उस एरिया में खुजली हो रही है तो उसे स्क्रैच खुजली ना करे और पंद्रह पंद्रह मिनट के लिए सिट्स बाथ सिट्स बाथ का मतलब है गर्म पानी में कुनकुने पानी में बैठना कुनकुने पानी में नंगे होके बैठना है पंद्रह मिनट के लिए दस से पंद्रह मिनट के लिए दिन में तीन से चार बार इससे आपकी ये सूजन जलन ये जो दिक्कतें हैं ये आराम से ठीक बैठ जाएंगी रिलैक्स हो जाओ फील बेहतर बहुत आराम आएगा इससे सिट्स बात करनी होती है तो ये सारी चीज कर सकते हैं होम रेमेडी मान लो इसे मेडिकल ट्रीटमेंट मान लो इसे ये बेसिक ट्रीटमेंट होता है बिना ऑपरेशन का राइट और अगर इन सब चीजों से भी आपके हिमोरॉयड आपकी बवासीर ठीक नहीं हो रही तो आप डॉक्टर के पास जाइए सर्जन के पास जाइए वो ऑपरेशन से पहले आपकी हिमोरॉयड में इंजेक्शन लगा के हिमोरॉयड को छोटा कर देंगे श्रिंक करा देंगे उसको तो इंजेक्शन लगा के उसको श्रिंक करा सकते हैं ये ऑफिस में ही होता है क्लिनिक में जाइए लगाइए घर चले जाओ सिंपल राइट इससे काफी लोग इसी से ठीक हो जाते हैं अगर इन सब से इंजेक्शन से श्रिंक करके फिर भी नहीं ठीक हो रहा कुछ ज्यादा दिक्कत आ गई क्लॉट आ गया है बहुत ही ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑपरेशन का मतलब हीमोरॉइड की जो मतलब जो बवासीर में सूजी हुई नस है उसके ऊपर की जो टिश्यू सूजा है वो पूरा ही निकाल देते हैं नस को ही निकाल देते हैं दिक्कत ही खत्म हो जाती है राइट लेकिन ये बात याद रखिए अगर फिर प्रेशर लगाएंगे फिर स्ट्रेनिंग करेंगे फिर कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर दूसरी नस सूझ जाएगी ये जरूर है right so haemorrhoid haemorrhoidectomy होती है और इसको ज्यादातर उसी लोगों में किया जाता है जिसमें बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो या फिर हीमोरॉइड लेटरिन के रास्ते के बाहर ही निकल रहे हैं तो राइट या फिर इन सारे ऊपर के बाकी के इलाज से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अच्छा तो या फिर अगर ब्लड क्लॉट आ गया बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है जैसा मैंने बताया फिर भी अगर इलाज नहीं किया तो आगे चल के ये भी हो सकता है कि उस सूजी हुई खून की नस वेन के आसपास का टिश्यू जो है वो क्लॉट की वजह से मरने लग जाए कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन फैल जाए खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाए और लंबे समय में दिक्कत करे राइट तो ये सब हो सकता है साथ में और भी दूसरी बीमारी हो लिवर की प्रॉब्लम हो तो और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए पूरी पिक्चर समझिए अपने डॉक्टर से कि आपको क्या दिक्कत है क्या क्या दिक्कत है और अगर आपकी हिमोरॉइड जो बवासीर इन सारे इलाजों से ठीक नहीं हो रही तो ऑपरेशन करवा लो कोई बात नहीं राइट ब्लीडिंग मत होने दो खून की कमी मत होने दो अगर खून की कमी ज्यादा हो गई क्लॉट आ रहा है चक्कर आ रहे हैं तो फिर घर में मत बैठिए जाके भर्ती होइए जांच कराइए ट्रीटमेंट कराइए ठीक है कॉन्स्टिपेशन से बचिए इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप लैटरिन में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है ठीक से लैटरिन नहीं आती ताकत लगाना पड़ता है स्ट्रेनिंग करते हैं बहुत ज्यादा बैठने वाला काम है तो इन सब चीजों से बचिए इनमें बीच बीच में उठिए अपने ताकत ज्यादा मत लगाइए स्टूल सॉफ्टनर्स लैक्सेटिव लीजिए केला ज्यादा खाइए पानी ज्यादा पीजिए पानी ज्यादा पीने से हो सकता है लेटरिन आराम से आ जाए हाई फाइबर डाइट खाओ फाइबर ज्यादा खाना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स होल ग्रेन ज्यादा खाना है फाइबर सप्लीमेंट्स ले सकते हो स्टूल सॉफ्टनर्स ले सकते हो स्टूल सॉफ्टनर्स में जैसे सिरप आता है लैक्टूलूस लूज आता है वैसे ले सकते हो तो ये सब चीजें लेके आपको बीमारी की जड़ खत्म करनी नहीं तो बार बार होगी आई होप आपको समझ आ रहा है इस बीमारी को रेक्टल लंप भी कहते हैं पाइल्स भी कहते हैं रेक्टल ब्लीडिंग भी कहते हैं लंप इन रेक्टल एरिया भी कहते हैं हिमोरॉइड भी कहते हैं तो इस बीमारी से बचिए इस बीमारी की इतनी ही जानकारी है और कोई सवाल है तो नीचे लिखिए नहीं तो इसको शेयर करिए और सबको बताइए मैं हूँ doctor Paramjeet I consultant physician and cardiologist in Yashoda super speciality hospital Nehru Nagar Delhi NCR यह मेरा channel don't forget to subscribe and hit the bell icon till next time stay connected stay healthy